geologija podzemlja, istraživanje, sve je prošlo, to te karte su završile u Budimpešti. Ako sve skupa još usporedite sa vrijednošću Mola i Ine tamo negdje koncem 90. godina, njihovu tadašnju veličinu i šta je Ina danas i šta je Mol danas, vi se morate zapitati, pa čekajte, pa šta smo mi sve ova silna desetljeća radili? Stoga će Hrvatska pokrenuti proces otkupa cjelokupnog udjela mola u INI. 2020. je količina ekvivalentna cjelogodišnjoj proizvodnji INE otišla u Mađarsku na preradu. Reći ću vam kako. Reći ću vam kako. Reći ću vam kako. nastavlja agendu zbog koje je sanader završio u zatvoru, a Karamarko izvan politike. I sada on postaje ekskluzivni partner e, Mi možemo u pekari promijeniti vlasnika pekare. Mi možemo promijeniti osoblje u pekari. Mi možemo promijeniti vlasničku strukturu te pekare, ali se kruh mora peći.